Jesus was just Jesús on earth for a very short en time, la tierra por un tiempo muy corto, but he was teaching a pero message un that was for the whole universe, para el entero, for all of the galaxies. para todas las galaxias. And it was such a profound message era un mensaje tan profundo that love was real que decía, el amor es real and time and space were y que not, el tiempo y el espacio no son. that it's been like a big tsunami of, of reactions. Así que eso generó como un gran tsunami de reacciones. To his simple message. A su mensaje que era muy simple. The ego has taken his teachings. El ego ha tomado las enseñanzas de Jesús. And turned them around. Y les ha dado la vuelta. If we look at Catholicism. Si miramos el catolicismo. Sacrifice. El sacrificio. Punishment. El, el castigo. Uh, and suffering. El sufrimiento. These were not part of the message. Estos no formaban parte del mensaje. This was the ego's reaction. Esta era la reacción del ego. To a very simple teaching. Ante una enseñanza about divine love. Acerca del amor divino. And so here Entonces, we are. Aquí estamos. 2,000 years later. Dos mil años más tarde. And now we have the opportunity. Y ahora tenemos la oportunidad. To live these simple teachings. De vivir estas enseñanzas. simplemente. they are extremely simple. Y son realmente muy simples. But the ego is extremely Pero el ego complicated. Es extremadamente complicado. So when you work with Entonces, the Course in Miracles, cuando trabajas con el curso de milagros, and you have resistance, y tienes resistencia, it's difficult. Es muy difícil. It's challenging. Es un reto para ti. This is the ego's reaction. Esta es la reacción que tiene el ego to the Holy Spirit. ante el Espíritu Santo y su presencia en ti. The Holy Spirit has a mission. El Espíritu Santo tiene una misión. To undo the ego. Deshacer el ego. To show that it's never been real. Mostrar que el ego nunca ha sido real. Just a belief. Es que no es más que una creencia. That was made by believing. Que fue fabricada a partir de creer en esta creencia. And When you withdraw your faith y cuando tú retiras tu ego, fe en el ego, it's gone. el ego desaparece. It's like a ghost como un fantasma. That can't really haunt you. Que no puede realmente perseguirte este fantasma. Unless you believe in A menos que creas en él. So that's Entonces, why the Course in Miracles es por esto que is over 1,200 pages. Tiene tantas páginas, más de 1,200 páginas. Because the ego Porque is very resistant el ego tiene mucha resistencia to being undone. a ser deshecho. Uh, when I was in uh, Colombia, cuando visité Colombia, I was singing uh, a child's uh, song. Yo estaba cantando la canción de un niño. They might have it Spanish. Row, row, row your boat. Así, ah, estaba cantando una canción que dice Row, row, row your boat gently down the stream. ¿La conocen? Yes. Bueno, es una canción, es como una nana. And merrily is happy. Merrily, sí. merrily, merrily. Merrily, esa parte dice feliz, feliz, feliz, ¿no? El mundo no es real. Que el mundo no es real, sí. No. Well, no, no existed. you were singing? they were, yeah, they were giving me the. Ah, they were ah, all telling me, Colombia, uh, the song. esta canción es muy común yeah. para los norteamericanos, ellos le pusieron texto del discurso de milagros a la canción. Yeah. So it became like a mantra. Entonces se convirtió en un mantra. Everybody was happy. La gente estaba feliz cantando juntos. No, no, no. Yeah. yeah. <laughs> Imagine teaching your children <laughs> this song imagínense enseñando la canción yeah. a sus hijos. Because children deep down inside Entonces los niños muy dentro de su you know, corazón have, very close to the Spirit. Eh, y conocen, están muy cerca del Espíritu. And we don't have to teach them how to develop the ego. Realmente no tenemos que enseñarles cómo desarrollar el ego. We can begin teaching them immediately to Podemos let it go. empezar desde el principio a enseñarles cómo soltar. Because children are reflections Porque los niños son reflejos of our de consciousness. nuestra propia conciencia. And we're all going together. Y todos vamos juntos. So they want to feel not judged. Así que ellos lo que necesitan es sentir, poder invertir un día entero juntos. We can save uh, thousands of years podemos ahorrar miles de años for everyone. para todos. Because the miracle is so powerful. Porque el milagro es tan poderoso.